guys. Hari ini kita akan melakukan pengetesan untuk tiga buah handphone flagship milik Samsung. Pertama, Samsung Note 8 2017, Samsung S8 2017 dan satu kompetitor dari LG V30. Kita akan coba water resistant test untuk ketiga handphone ini Ketiga handphone ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 yang berarti bisa bertahan satu setengah meter di dalam air selama 30 menit. Kita akan coba masukkan satu persatu. Pertama dari sebelah kiri dulu. Samsung S8. <laughs> Kemudian Note 8 dan menyusul LG 30, LG 430. Kipi ya kok <laughs> gak oh ternyata airnya kurang kurang dalam saudara-saudara di sini kita bisa lihat masing-masing always on display masih menyala untuk V30 masih menyala demikian halnya juga dengan Note 8 <laughs> kemudian milik S8 <laughs> juga masih menyala kita akan coba balik dipalin bro <laughs> ini lo ini lo dibalik satu persatu lah yang kepalanya masuk ke bawah masih menyala always on display dari masing-masing handphone ini V30 tadi kepencet ya jadi masuk ke menu mode kemudian ini always on dari Note 8 demikian halnya juga dengan always on dari S8 kurang lebih sudah satu menit kita masukkan handphone ini ke dalam air harus di blender <laughs> kemudian kita angkat kita tes apakah masih bekerja normal oh minta fingerprint masih bisa saudara-saudara masih normal ini ini iya sama tengah masih bekerja normal iya normal normal semua berarti terbukti dari sertifikasi handphone itu di belakang bro di belakang sertifikasi ah, IP 68 tidak bohong untuk ketiga handphone flagship <laughs> tahun 2017 sekian review singkat dari tiga Gambel <laughs> sekian dan terima kasih